tarda. Um, bé, gràcies per convidar-me a participar en aquest panel d'aquesta tarda i, i pel taller d'aquest matí, que realment per nosaltres ha estat molt, molt edificant també com a facilitadors del taller. Uh, parlo en plural, no és mai estàtic tampoc, és perquè formo part d'una cooperativa que es diu La Fundició, una cooperativa formada per, per artistes i, i en això de la qüestió de la memòria doncs, som una mica intrusos, no? Eh, avanço. Um, bé, em tocava fer una mica de resum del taller, serà molt, molt, molt resum. Hem estat quatre hores xerrant, <laughs> xerrant i pensant, i llavors doncs, resumir-ho en tres minuts serà un exercici una mica fantàstic, però, però bueno... Um, el que hem proposat aquest matí era situar en un mapa de la ciutat eh, com llocs de memòria o llocs on hi ha algun conflicte o alguna, algun procés, alguna situació vinculada amb, amb la qüestió de la memòria. Podien ser tant eh, entitats com, com llocs de memòria pròpiament dits o, o, o qualsevol, qualsevol cosa. Això ens ha servit per identificar tot un seguit de problemàtiques o de qüestions o de, o de conceptes o coses més generals vinculades a aquesta qüestió de la memòria. El treball ha estat després a eh, intentar sintetitzar tots aquests conceptes o, o, o problemàtiques, com deia, o, o qüestions en, en, en grans blocs per treballar-los per grups de treball i intentar fer propostes d'acció eh, d'acció de polítiques públiques des de l'administració local en, en relació a aquestes, a aquestes qüestions. Els dos grans blocs que han sortit, un podríem dir-ne, bueno, l'hem dit memòria i territori, i és tota la qüestió vinculada a això, a la, a la, a la relació dels, dels espais de memòria, tant institucions com arxius, com eh, monuments, com qualsevol llocs, qualsevol altre, amb la comunitat, amb el teixit social, amb les xarxes de col·laboració, amb els arxius locals, entenent arxius locals com els de districte, els entitats de memòria eh, ciutadanes, que, que n'hi ha moltes i, i moltes d'elles molt actives, arxius domèstics també, Eh, el, eh, I després tota la part de la, de la vinculació de la memòria, del patrimoni, més aviat amb, amb la qüestió de la ciutat, de l'urbanisme, eh, la relació de patrimonialització amb gentrificació, turistificació, etc. Bueno, ja dic que era un resum molt... I després un altre gran bloc era eh, el de les altres memòries, no? Um, memòries subalternes, memòries incòmodes o memòries controversials. La paraula mateixa ja descontrovertida perquè és un anglicisme. Uh, bé, us podeu imaginar, no? Doncs memòries que d'alguna manera no han estat recollides prou o de manera suficient, o podem discutir, en les institucions eh, més oficials i, i amb, amb més eh, pes dintre de, Eh, dintre d'aquestes institucions. Amb eh, memòries incòmodes també doncs, es parlaven, per exemple, de la memòria de, de, de l'esclavisme, per, per posar, per posar un, un exemple no? d'una memòria que resulta incòmoda de recordar però que, que cal fer-ho i que de vegades queda com molt soterrada dintre d'una normalitat del paisatge, no? en monuments i en, i en llocs i coses així. I per últim, ai, no, per últim un, un, hi ha hagut un tercer grup de treball que ha intentat com, com definir algunes, algunes qüestions estructurals a tot aquest eh, panorama. No? Eh, eh qüestions estructurals que, que, que podrien eh, a les que es podrien definir polítiques per, per a, eh, que, que abordessin totes aquestes qüestions o que les travessen. No? Per, eh, I dintre d'aquest grup ha sorgit, com per posar-vos un exemple d'algunes propostes que, que s'han llançat, ha sorgit molt la necessitat de fer com un mapejat, com de situar en un, en un mapa, en un cens, en alguna mena de dispositiu eh, detectar quines, quines coses hi ha a la ciutat, quines coses estan, estan passant, quines situacions, quines entitats, quins agents, eh, hi ha actius, eh, etc. I en això, en el grup que jo estava, que era més el de mm, Memòria i Territori, doncs, eh, eh, per exemple, una de les, de les coses que s'ha parlat és la importància del paper d'agents de proximitat, agents tècnics de cultura, de participació, de districte, que estan treballant en equipaments de proximitat com centres cívics o, o espais de cultura de, de barri, eh, la importància del seu paper com a detectors d'aquests aquests moviments vinculats, en aquest cas, a la qüestió de la memòria que estan succeint en el territori d'una forma com molt invisible, molt, molt poc o gens institucional i, i eh, la importància d'aquest paper de, de detectors d'aquestes coses per poder des de l'administració pública eh, reforçar-les, però sempre amb aquest, amb aquest sentit d'una cosa de baix cap a, cap a dalt. Vale, no sé si m'estes més en el resum del taller. Sí? Vale, mal. Eh? <laughs> <coughs> Però bueno, jo, eh, ens havien convidat a presentar un projecte que és un projecte, o sigui que encara està per fer. Eh, fa una mica de reparo de parlar d'una cosa que no està feta, però, però bueno, eh, que ens, ens planteja més, més, amb el que tenim més preguntes obertes que no, que no altres coses. Moltes de les preguntes també estaven per aquí en les intervencions eh, referides d'alguna manera. El projecte es diu Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca com que era un projecte, jo havia pensat parlar d'alguns antecedents, de coses que havíem fet que ens van dur a, a pergenyar aquesta, aquesta cosa del Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la barraca, però me la saltaré i així estalviaré, estalviaré temps. Um, vale. bueno, aquesta imatge està bé perquè um, nosaltres ens hem centrat a la zona de la Gran Via Sud, al sud de la Gran Via, on ara hi ha el districte econòmic de l'Hospitalet, que és aquest, aquest que veieu. No? Um, aquesta és una acció que vam fer un dia amb, un, amb, un, amb una associació gitana del Gornal que es diu La Chobají, i bueno, era un d'aquests antecedents que no explicaré, no, no entraré aquí. El cas és que allà on, on hi ha ara el districte econòmic de l'Hospitalet hi havia, eh, des, dels, des dels anys 20 fins a començaments dels 90, quan es construeix tot, tot això, assentaments de, de barraques, un assentament informal, que va ser això, habitat per diferents grups de poblacions des, des dels anys 20 fins, a, fins als 90. O sigui que és, és un, una porció de la història de la ciutat que ha quedat totalment relegat a l'oblit. En el cas de, de Barcelona, bueno, no entrarem a Barcelona, però en el cas de l'Hospitalet, totalment relegat a l'oblit i que si te la mires, eh, molta de la gent que va viure als, als barris de barraques de, de la Gran Via després va, va viure en els polígons d'habitatge del Gornal i de, i de Belvitge, amb la qual tens com un panorama com un, un relat molt coherent de la trajectòria de les, de les classes populars de les perifèries urbanes de, de la ciutat de Barcelona. I, en canvi, faltava aquesta peça, o falta aquesta peça. No? Llavors, el, nosaltres el, pensàvem que no només era necessari restituir aquesta memòria, que està molt bé, que s'ha de fer, sinó mirar-nos la ciutat des de la barraca, d'aquí el, el títol de, del projecte. Um, Mirar-nos la ciutat des de la barraca vol dir com invertir el lloc de poder que confereix la mirada, uh, la, la posició de la mirada de l'expert generalment que construeix un relat sobre la història d'un territori, per exemple. No? Aquest és el barri de la bomba. I llavors, com... Això m'ho salto també. <laughs> com deia el, el Vicenç, eh, no, hi, no hi pot haver participació sense informació. Eh, nosaltres una, el primer que hem fet és, és obrir un procés participatiu en el que convidem antics veïns d'aquests barris de Barraques a explicar la seva història i a escriure-la. Eh, però el que ens sembla més important és que eh, el que volem intentar fer és obrir les caixes negres de la, institucionals de la memòria, és a dir, l'arxiu, per exemple, eh, com funciona un arxiu? Si, si, si les persones que donen el seu testimoni només el donen i nosaltres els fiquem en una caixa negra que funciona com automàticament i ha uns experts que saben com gestionar-la i tal, però, però no, no, no, la persona que dona el seu document o el seu testimoni no té un coneixement de com funciona aquella institució i què, i què en fa de la seva, del seu testimoni i, i ni quin relat construeix aquell dispositiu institucional sobre la seva pròpia història. Perquè intuïm, i aquí és l'intrusisme ja a, a saco, eh, que el, els arxius, els museus, el, el, el monument, eh, tenen una, una tradició que respon a certes... Eh, als interessos de determinats eh, relats hegemònics sobre la, la, la memòria de, de, de grups subalterns com són els habitants de, de les barraques, per exemple. No sé si... Sí? són, aquests són com tots els punts de partida. I bé, um, jo crec que un del, una de les finalitats del projecte és, una, una altra, millor dit, és eh, activar aquesta memòria en el present. També s'ha parlat amb Territori arxiu, també que nosaltres què entenem per activar? Doncs entenem que activar aquesta memòria ens ha de servir per entendre el present. És, és bastant de calaix, tampoc no és, com deia, entendre la realitat eh, contemporània de, de, de les perifèries urbanes de, la, de, de Barcelona mm, ha de passar per, per reconstruir aquesta part de la història que, que desconeixem. Uh, i, I activar aquesta memòria en, en l'espai, retornar aquesta memòria a l'esfera pública, no? és, és evident. És evident Mm, per exemple, en el cas de Barcelona, ara entrant, eh, eh, doncs hi ha aquest, aquesta iniciativa de col·locar plaques en, en les ubicacions on hi havia els antics barris de barraques de, de Barcelona. Eh, bueno, nosaltres ens plantegem com, amb, amb la gent que hi participa en el projecte, de, quina, de quines maneres podem retornar, eh, retornar aquesta memòria a l'esfera pública. I, per exemple, una iniciativa que tenem són um, fer, fer radionovel·les a partir de les històries de vida que van sortint durant, durant aquest taller, perquè hi ha un col·lectiu de, de gent a l'hospital que es dedica a fer radionovel·les. No? Llavors, nosaltres actuem una mica com a agregadors de diferents col·lectius amb diferents experteses per tal de construir tot aquest coneixement i aquesta institució, no? el Centre d'Interpretació de la Ciutat vol ser una institució, una, una forma d'organitzar eh, el coneixement i de relacionar eh, i de relacionar-se les persones que estan involucrades en ell. I amb això superràpid i així accelerat, eh, espero que s'hagi entès una mica com va la cosa, no? Sí? Bueno, si voleu ara aclarim el debat. Vale, gràcies.